اهلا في حلقه جديده من Geek Week على Geeks ME معاكم سمر المير خلينا نبتدي طبعا قبل كل شيء اخر مره سمحت انا لاني كريمه وطيبه وما كان عندي وقت حق صادق انه يسوي Geek Week بس يعني صادق لو سمحت لا تتعود على الموضوع اوكي والحلقه ما كانت حلوه anyways الحين بنعلن عن الفايزين بتذاكر انيمانيا في مسابقه Geeks Middle East اخر مره أم um, الفايزين مروانو underscore 16 مبروك وعندنا جولد دي اسوسي جولد دي اسوسي مكتوب الاسامي مكتوبه يعني ماروانو uh, مروانو actually سوى tag حق Lady Gaga <laughs> يعني Lady Gaga ان شاء الله Lady Gaga تشوف ال انا من Lady Gaga انت معزومه يعني اكيد تفهمين عربي فانه بس هاي الموضوع انزين وعلى طاري Lady Gaga وال mentions يعني قلنا اللي منشن اكثر هو اللي بيفوز بس مو اللي يعطينا fake accounts يعني عندنا team ويراقبون هالاشياء وشفنا انه في وايد fake accounts اسامي مو بصح وكذي ما له داعي يعني ايش الحركات فيعني هالمره بنطوفها مره ثانيه ما بنطوفها وطبعا عن انمانيا نفسها بس كنت بقول لكم ان ال tickets الحين ينباعون في Virgin Megastore روش كافيه في العدليه و Steak House في سيف مول وبعد في Star Shine و Ace Gaming بيتوفرون ال tickets هناك فسارعوا وخذوها وان شاء الله نشوفكم في المعرض أول خبر عندنا اليوم وبالأغلب هو أهم وأكبر خبر عندنا هو ال trailer حق فيلم Batman versus Superman وأكثر الناس كانت تنتظر هذا ال trailer خصوصا بعد تسريب بعض الصور والمقاطع منها وفي ال trailer نرى بدلة باتمان الجديدة وهو يواجه البطل الكريبتوني ونرى كيفية سقوط سوبرمان من المجد بعد انقلاب سكان الأرض عليه والجدير بالذكر أن الكثير من شخصيات DC راح تظهر في هذا الفيلم مثل Wonder Woman The Flash وأكوامان وغيرهم شو رايكم انتو من راح يفوز باتمان ولا سوبرمان خبرونا في ال comments. وفيلم آخر اكتسح الأخبار اللي هو فيلم Star Wars Episode 7 ذا فورس ويكنز واللي طلع له trailer ثاني الأسبوع اللي فات ونسمع فيه لوك سكاي ووكر يكلم شخص غريب وهو يحمل خوذة دارث بيدر المشهورة وينتهي ال trailer بنظرتنا الأولى للشخصية هان سولو اللي يمثلها الممثل هاريسون فورد وصديقه تشوباكا شكله حان الوقت حق Star Wars ماراثون ولا شو تقولون؟ طبعا احنا نسوي marathons ونشوف الفيلم بس هيثم يشتري الكتب ويقراهم 238 كتاب او 37 كتاب او 250 كتاب او ماي جاد يعني تتذكرون فيلم Jurassic Park الفيلم اللي كلنا كبرنا عليه وروانا عالم الديناصورات و... والجنون اللي فيها العالم الحين رجع لنا بحلة جديدة وفي trailer جديد وسموه Jurassic World وبعد مرور العديد من السنوات منذ آخر جزء من السلسلة نعود إلى عالم ال Jurassic مرة أخرى بين كل أنواع الديناصورات ولكن هذه المرة راح نواجه خطر من نوع جديد وهو ديناصور معدل جينيا ذو ذكاء عالي قدر يهرب من قفصه وينشر الرعب على الجزيرة الفيلم وايد يرجعنا بأيام الطفولة وأحس كل من كل من من ال generation اللي طاف بيشوف كل الأجزاء وبيشوف هاي يوم يطلع نزل ال trailer للعبة Assassin's Creed Chronicles China الجزء الأول من ثلاثية ال 2.5D أم هو يعني 3D إلا وهذه ثاني لعبة في السلسلة تتمحور حول شخصية assassin فتاة الجزء تدور أحداثه في الصين وهي قصة انتقام بعد عودة ال assassin شو جون لتستعمل خبراتها الجديدة وأسلحتها المميزة لتأخذ الثائر اللعبة تنزل على الإكس بوكس 1 بلاي ستيشن 4 وال PC تاريخ 21 أبريل وتابعونا حق تشوفون ال gameplay حقها قريبا نزل trailer جديد للعبة هيلو 5 وفيها نشوف البدلة الجديدة لشخصية لوك وقدراتها الجديدة ايش رايكم فيها؟ تدرون أم شوفوا ال trailer بنفسكم زين ايش رايكم من اقوى ماستر تشيف ولا لوك يعني نروح نشتري اكس بوكس هم خبرونا في نهاية الحلقة حبيت أخبركم أنه عندنا مسابقة مقدمة من جيكس ميدل إيست لكم الجائزة بتكون تذكرتين لمعرض أنيمانيا 2015 كل اللي لازم تسوونه تنزلون فيديو على الانستغرام على اكونتكم تخبرونا ليش لازم نختاركم وتفوزون بهالتذاكر وطبعا لا تنسون تسوون tag او mention جيكس ميدل ايست ثاني شيء انا بيكون عندي مسابقه بعد هالمسابقه على ال account مالي واللي بيفوز في هالمسابقه اللي انا بحطها بيحصل على تذكرتين VIP لمعرض انيمانيا فسووا لي follow وطبعا follow انيمانيا ايفنتس follow جيكس مي و follow سمر المير ونشوفكم مرة ثانية مع السلامة